casa. Y ex es el barrio que manda. Lo nuestro fuerte y lo vuestro se ablanda. Viex te lo canta, Viex te lo canta. El 1992, un grup d'educadors i educadores del Raval van detectar una manca d'oferta educativa per als joves del barri, més enllà de l'horari escolar. A partir d'aquesta reflexió i el desig de canvi, va néixer l'Associació per Joves TEP. Tres anys després, el TEP ja comptava amb un local al carrer Riereta, amb l'arribada dels primers ordinadors, les TIC es van acabar convertint en una eina transversal per la seva tasca educativa. Amb la consolidació del projecte, l'espai es va anar quedant petit i l'any 2000 el TEP va haver de fer les maletes per desplaçar-se a la seva ubicació actual, al carrer del Salvador, també al barri del Raval. Amb el temps, el treball de l'entitat s'ha ampliat a altres col·lectius, més enllà dels joves, i a l'actualitat el TEP té les portes obertes per tots els veïns i veïnes del barri. Aquesta granota ha sigut sempre la insígnia de l'entitat, la mateixa granota que ens acompanyarà en un viatge dins de les quatre parets del e TEP. Leche es el barrio que manda, lo nuestro fuerte y lo vuestro se ablanda, Viex te lo canta, Viex. When I had you to my soul. El punt Òmnia de l'Associació per Joves TEP va ser el primer dels punts de la xarxa Òmnia. De fet, els 124 Òmnies actuals, distribuïts per tot el territori català, estan basats en el seu model de formació i socialització a través de les TIC. Des del 1999, el TEP ofereix recursos relacionats amb les noves tecnologies que permeten millorar la formació, ocupabilitat i lleure de la població del Raval, L'Espai Òmnia, a més, assedeix altres entitats perquè qui puguin desenvolupar les seves pròpies activitats. alguns dels projectes del TEP surten molt més enllà de les parets del local. El TEP és oficina de suport de la xarxa Òmnia i de la xarxa Puntic, dos projectes de la Generalitat de Catalunya amb presència a tot el territori català que utilitzen les noves tecnologies com a motor de desenvolupament social i econòmic. El TEP s'encarrega de coordinar, assessorar, acompanyar i dinamitzar els professionals que treballen dins d'aquestes xarxes, ja sigui de manera presencial com virtual als espais webs d'aquests projectes projectes. Però a més a més fem suport a la resta dels punts somnia que estan en el territori. Viatgem, els visitem mm, per poder fer la nostra tasca d'assessorament tecnopedagògic i a més a més eh, mirem de dinamitzar els continguts i de donar a conèixer la bona tasca que es fa a la xarxa Òmnia cap a fora. Així que tenim una pàgina web, de tant en tant fem vídeos, al final el que es tracta és de construir xarxa, potenciar les bones pràctiques i mantenir els dinamitzadors um, formats, informats i acompanyats. Com a oficina tècnica de la xarxa Puntic, a l'Associació per a Joves TEP, administrem i gestionem la pàgina web de la xarxa, ah, l'omplim de continguts, de vídeos, de notícies, reportatges i a més a més doncs, donem, fem acompanyament i suport als dinamitzadors i dinamitzadores de tota la xarxa i també organitzem formacions, jornades, fem una... Son las rimas que he escrito y he dejado atrás Esas noches componiendo y pensando más No creemos en lo tuyo ya no L'espai d'inserció social s'adreça a persones en procés de recerca de feina. Al TEP poden trobar els recursos tècnics, l'espai, el telèfon, la connectivitat a internet i l'acompanyament de professionals especialitzats en inserció laboral. Llavors, des de millorar el seu currículum, des de mirar les ofertes de feina a través de l'OCO, feina activa, fes falta o, o on vulguin ells buscar. També um, els oferim el telèfon, llavors els ajudo també a fer la, concertar aquesta entrevista per telèfon i també procuro que es relacionin entre ells, que puguin compartir bons resultats de les seves recerques de feina i també els resultats. La Mediateca del Raval és un arxiu audiovisual que recull la memòria col·lectiva del barri a través de vídeos, àudios i fotografies. La Mediateca només és possible gràcies a les històries, els records i les experiències dels veïns, veïnes i associacions del Raval. D'aquesta manera, ells es converteixen en el millor testimoni del pas del temps als carrers del barri. Tenim molta història ficada aquí dintre per poder-la escoltar perquè aquests joves estudien, que aquests joves expliquin i que no s'oblidi mai, que s'expliqui molt, que amb les persones que han de vindre de fora, que la sàpiguin, els nens petits que la sàpiguin. Els grans que l'expliquin, si, no la, si no la recordin, que se l'expliquin uns dels altres i que se la vagin explicant, que no s'oblidi. Que pare el mundo que me quiero bajar en cualquier lugar, en donde haya libertad, luego un paraíso en el que los sueños... El compromís del TEP amb les entitats socials va molt més enllà. Des de 2003 col·laborem amb Xarxanet, un projecte de la Generalitat i el tercer sector que vol acostar al món associatiu i la ciutadania. Entre altres tasques, el TEP ajuda les entitats catalanes a disposar d'espais de comunicació propis, com ara els blogs, però això és només una petita part. Xarxanet eh, és un projecte del tercer sector i la Generalitat que, mm, que diguéssim que oferim eh, notícies relacionades amb les noves tecnologies, eh, recursos, eh, formació de blogs i eines 2.0 i suport a les entitats que, doncs, que tenen problemes informàtics. El projecte en xarxa va néixer l'any 2000 com una oportunitat d'accés al món laboral per als joves a través del domini de les TIC. Ara en xarxa és un programa de qualificació professional inicial especialitzat en muntatge i manteniment d'equipaments informàtics. El PQPI s'adreça a nois i noies majors de 16 anys que no han acabat l'ESO i els prepara per aconseguir una feina. El curs es completa amb 200 hores de pràctiques en empreses del sector i he millorat molt, perquè abans de començar tot PHP no, no sabia res de l'ordinador, no sabia res, només, només el Facebook, Hotmail i prou. Ja va, ara, bueno, i ara puc, eh, bueno, si hi ha algun problema puc saber a veure quin problema és i bueno i ara em veu capaç de decidir treballar en una tienda d'informàtica Metido en el game, satisfecho de los hechos, de lo que aún voy a hacer No me van a echar ni pegándome mil tiros Típico de el TEP també està al capdavant de la dinamització de l'espai multimèdia de la Biblioteca de Sant Pau Santa Creu, també al barri del Raval. Des de 2009, l'entitat és l'encarregada d'impartir tallers adreçats a la població adulta que van des de l'edició d'imatge digital a la inserció laboral. Si lo tengo que escribir es mi actitud, si lo tengo que gritar Raval Mèdia és la ràdio comunitària del TEP, un altaveu on els veïns i veïnes del Raval poden expressar la seva visió del món d'una manera lliure i oberta. A la ràdio del TEP s'enregistren programes que s'emeten per internet i, a més, s'imparteixen tallers de ràdio per a escoles i altres entitats. Però Raval Media és molt més que això. En aquests micròfons, els joves poden gravar les seves creacions musicals, composant i assajant les seves primeres cançons, especialment de rap i hip-hop. Algunos de ellos acaban enregistrant las seves propias maquetas y actúan en concerts organizados para entidades del barrio. Me ayuda a conocerme y, no sé, porque me mola el rollo hip hop, siempre desde que era niño siempre escuché hip hop y, es lo que me ha gustado porque es lo más real. Porque me gusta es más de calle y es, fácil de expresarse, con, es una manera de expresarse más que eso y que la gente nos escuche, que entienda un poco de, lo que va el hip hop, que no solo es delincuencia, hay rap educativo. Y aquí eso es lo que se hace en el TEP. quartet, el hip-hop no només es canta, també es balla. Fa 3 anys que alguns joves van decidir crear un grup de breakdance sota el nom de B-Rangers. Ocasionalment reben classes d'un professional, però la major part del temps aprenen a través de vídeos a la xarxa i, sobretot, intercanviant coneixements i passos de ball amb els seus companys. Ells també pugen a l'escenari en concerts i esdeveniments al barri. que todos cantaban y nosotros, no sé, no hacíamos nada y era hacer algo con ellos para, sentirnos más identificados con el TEU porque es lo que queremos. Y empezamos solos, nuestro gran tutor YouTube que nos enseña casi todo y vamos aprendiendo a poco a poco. El que sabe más enseña a los otros porque no todos saben lo mismo y es, a lo mejor yo sé una cosa mejor que el otro y el otro sabe otra cosa. él me enseña lo suyo y yo lo mío y así vamos mejorando los dos. Bueno. Uno olvida con quien se cría, amigo de verdad, sobran en mi mano, conocido mucho pero solo un hermano. El món audiovisual también forma parte del pasado y el presente del els joves aprenen a fer les seves creacions en vídeo seguint un llarg procés de producció, guió, enregistrament i edició. Més de 1.000 minuts de gravacions, dos videoclips, un informatiu i diversos reportatges són el millor testimoni d'aquest projecte de vídeo comunitari. Estic en la sala multimèdia on eh, editem principalment eh, els vídeos que gravem en, el, en les activitats del TEP com ara la, de, la del Collasso, la que vaig editar jo, la, la de Festa Major que editarem quan l'hàgim gravat i també la de, la de les colònies. Principalment totes les activitats que fem. Um, nosaltres aquí aprenem a, a utilitzar, utilitzar els programes d'edició, de, de per exemple el del Calend Life i el del Premiere Pro. Yo lleno en Casalnet és sinònim del DEP a l'estiu. Durant els mesos de vacances, l'entitat amplia la seva oferta d'activitats de lleure per cobrir l'aturada de l'escola. Les colònies i les sortides a l'exterior són una part important. L'altra és TEP TV, un canal de televisió online on els joves retransmeten les seves activitats a través del seu blog. Jolly la pràctica de l'esport i la relació amb el medi obert són també dos eixos del treball del TEC. El 1998 va néixer Raval Surf, un projecte d'integració a través de la pràctica del surf que tenia com a referència una experiència similar al Brasil. L'objectiu era promoure hàbits saludables entre els més joves i fomentar valors com el treball en equip, l'esforç o la superació personal. Amb el temps, el radi es van ampliant, la filosofia s'ha mantingut, però s'han incorporat altres disciplines, com el futbol. Així és com Raval Surf s'ha convertit en Raval Surf. Hey bro, escúchame, cuida de los tuyos sin olvidarte de ti, que es lo más importante. Si con tu colega, arreglalo siempre. Que te vaya bien en la vida, te deseo el 99% de la suerte de este mundo. El otro uno es para mí, no te confundas. Es solo para poder vivir y ver cómo triunfas o querer ser fuerte El deseo de muchísima gente Ese tipo de gente que les faltan dos dedos del frente La gente que quiere o cree ser el más de 10 hay 20 Lo malo es que no se dan cuenta de la realidad Poder vivir ya es un privilegio Te cuento la verdad Niños de Irak, Irán, Palestina, Bagdad Pocos van al colegio Y los del gobierno se hacen los ciegos no hay misterio Es fuerte por dinero Es algo muy serio Es una mierda de vida Creéis que es parte de la historia Asco de gente que sois escoria Os creéis que es normal jugando con pelotas hechas de piedra Un montón de cristal, Sé chaval mismo te queda para la muerte Ahora te toca ser fuerte Te deseo mucha suerte te deseo mucha suerte te deseo mucha suerte deseo mucha suerte Sé tú mismo aún te queda para la muerte Ahora te toca ser fuerte. deseo mucha suerte. deseo mucha suerte. deseo mucha suerte. deseo mucha suerte.